Jeg hadde ordet av viktig til å ha en gang som lærer deg. Hver kan man til at vi seg til noen ting. Ta vi sette en dag av til å være av lortstedt i en skolehetshalve. Så gjør det at vi stekker opp, og vi skulle holde oss til det som vi For at man må stikke fingrene i hjørnet, hva er det som er det som er det er det som er det så att hittast kunna hittas och i snäs sätta fokus av läsch och allt är er öliga vikt Eh jag skall ärligt säga att jag kom i Bank Nordic då har vi inte huxa läschlo som att alltså eller ska jag säga att läschlo fack om som man säger. Då har vi nog för mer ram, vad ska man kalla det fack orientera oss. Och till er och med vi om um att ju att eh eller eh, huxa mer läschlo och få det framtidsnö och får det i fargen vi behöver er å er, ha er, er, så et eller annet enn skrå så det för fokus til det er helt klart en fyra månader bare för fire tøkmer, men eisen fyra samfunnet, det er jo ikke gjort. Jeg er også kvar jeg fordi jeg har vært i at eller annet anbo, en eller annan takk er vi gjør i, som avhørs kan vi ikke kunne være. Det er bare helt klart.